Thank hm. was richtig tight. Ist die Bass bei mir im Kopf. Macht die Snare mal richtig krach. Tassen schwarz und weiß. Oder sind die fast schon beige? Hauen die Tassen in die Tasten. Ist das alles hier querbeet? das Saxophon spielt einen Sandton. Mit Himbeerschnitte oben drauf oder Erdbeer. goodbye. You finally get you. Wir sind alle ganz entspannt, haben uns den nächsten Rang. Wir sind alle ganz chill, wir sind jung und auch gewillt. Unsterblichkeit. nicht. ganz schön schwach. Manchmal bin ich nicht gewöhnt.

wir chillen auch entspannt. Wir sind alle ganz entspannt, sind gechillt.